Ciao a tutti e bentornati nel canale di EVP Paranormal, io sono Giacomo. Dopo aver letto centinaia e centinaia di richieste inerenti a Giacomo per favore fai una sessione sul Covid-19, Giacomo chiedi come sarà il, eh, il futuro nostro per, questa, per questo periodo, per questa situazione che stiamo vivendo ho deciso di, fare, di completare la seconda parte. Ecco che come immaginavo in questa parte eh, avremo delle risposte inerenti a quello che sta succedendo, però è una risposta molto ben definita e eh, si concentra nel lasciarci, ok? Vivere questo periodo. Cosa vuol dire? La risposta più importante sono arrivate due risposte in due giorni differenti con la medesima risposta dove ci dicono che il destino deve passare, il destino praticamente deve svolgere il suo corso, quindi questa situazione da come la sto interpretando io dai messaggi che ho ricevuto è una situazione che dovevamo vivere per riuscire a capire determinate cose, molto probabilmente anche grazie ai messaggi che sono arrivati dopo si capisce che hanno dato uno stop alla frenetica vita che avevamo quotidiana, uno stop a tutto. Ora vi lascio il video e man mano nel video farò delle interruzioni per potervi spiegare il messaggio che, che è arrivato. Grazie e buon video. Ok, vorrei sapere se c'è Antonio, visto che ti sto ricevendo da parecchie sessioni. Ho sentito Antonio, ti saluto qua, una cosa del genere. Grazie Antonio, ti saluto anch'io. Allora ragazzi, avete... siete vicino a noi per questo periodo? Finirà questo periodo? Ok, ciao Antonio, ciao Davide, ciao nonno, ciao a tutte le guide. Come avete sentito il messaggio metafonico dice Giacomo ti aiuta nella vita. Quindi alla mia domanda del siete qui, siete accanto a noi in questo periodo per supportarci, la risposta è stata Giacomo sono qui nella vita. E poi dicono sono accanto. Adesso la risposta è inerente a me perché ho posto io la domanda, ma si rispecchia in, in ognuno di voi. Quindi le energie affini e le entità amiche sono molto molto vicine alla nostra vita quotidiana soprattutto in questo periodo perché ci accompagnano per superare appunto questa drammatica situazione vorrei chiedervi eh, se siete qua vicino a noi durante questo periodo un po' difficile Ok, c'è qualcuno qui disponibile per parlare della tematica che stiamo sta passando tutto il mondo? Ok, chiedo l'aiuto veramente per questa tematica di tutte le guide che ho a disposizione oggi e di tantissime anime a fine di passaggio qui ora. Si risolverà la problematica che stiamo vivendo? Ecco che sono arrivate le risposte in due tempi differenti, anche se la domanda non era inerente ma loro hanno risposto a quella che io avrei fatto eh, poco più avanti, inerenti appunto al periodo che stiamo passando. Quindi loro hanno detto il destino deve fare il suo corso e voi parlate a noi, il destino andava così. Voi parlate a noi sta a significare sta, stiamo chiedendo tanto al cielo, stiamo chiedendo tanto a loro, quindi loro lo sanno, noi, voi parlate a noi. Il destino andava così, loro, ti, loro ci stanno dicendo che questo evento doveva capitare. Questo evento ha una specifica importanza nelle nostre vite, anche se sta portando sofferenza e eh, distruzione economica, perché volendo o non volendo L'economia del paese è stata messa in crisi ed è in crisi in questo preciso momento, però da come stanno eh, proponendo e come stanno passando il messaggio eh, ci fanno capire appunto che era un evento che non potevamo eh, tirarci indietro. Poi capiremo anche il perché. Cari amici, ogni persona qui sulla terra è seguita dalle proprie anime per questo passaggio evolutivo. La gente vuole sapere se questo periodo passerà in fretta. Potete dirmelo per favore? Sì. Care guide nonno, guida Antonio, guida Melissa. Le anime che sono già partite dal mondo terreno per colpa di questo virus sono già con voi? l'umanità con questo evento doveva capire un qualcosa di specifico? Thank Ecco il messaggio che aspettavo perché va a spiegare un po' tutta la situazione che stiamo vivendo e che nell'ultimo anno la Terra sta vivendo. Loro dicono siamo fratelli eh, e se credi fermatevi. Ci stanno facendo capire che se noi crediamo a tutti gli avvenimenti no? che sono successi, a tutte in ogni singola persona ehm, segnali che ci stanno mandando dall'altra parte, se noi crediamo dobbiamo capire che dobbiamo fermarci, dobbiamo rallentare il nostro ritmo di vita, rallentare le nostre abitudini sbagliate perché la Terra sta rispondendo. Questo è quello che arriva. La Terra sta lanciando gli ultimi, gli ultimi spiragli di, di comprensione verso di noi e l'unione che loro continuano a dire siamo fratelli eh, è un aiuto in più per far comprendere realmente com'è la situazione. Loro ci stanno dicendo in chiaro e tondo, a caratteri cubitali, di fermarci e di riflettere e di guardare dentro noi stessi. Ok, questo evento era un evento del destino, quindi qualcosa di programmato a monte. Gli avvistamenti UFO che ci sono e sono stati avvistati in massa negli ultimi giorni è un segnale del vostro arrivo e cambiamento futuro? Questo perché il mondo si sta preparando a un cambio vibrazionale. Thank Ecco che come ultimi messaggi ho chiesto appunto il, il fenomeno del, della parte ufologica che sta interessando un po' tutto il mondo in questo contesto, in questo periodo, nell'ultimo anno, perché ci sono stati avvistamenti di massa eh, un po' dappertutto. Qui stanno confermando dicendo sì esatto alla mia domanda se fossero loro a farsi vedere e subito dopo dicono ehm, ti parla Dio qui diversa gente. Cosa sta a significare? Qui eh, non, non, non, sta a significare che è Dio che sta parlando, sta parlando eh, diversa gente, diverse anime che stanno comunicando con noi, rappresentano la pace del cosmo e rappresentano la parola e la, la raffigurazione di Dio. Loro ci stanno avvisando, subito dopo loro ci dicono che io chiedo appunto se queste visualizzazioni de, di questi UFO, di, di, questi oggetti non identificati, sia un loro eh, messaggio per dirci guardate che c'è un cambiamento in atto, loro dicono quando si cambia tu decidi. Ovviamente ci fanno comprendere che siamo noi che stiamo cambiando, infatti le visualizzazioni di questi UFO non vengono visualizzate da tutti, ma solamente da alcuni. Quegli alcuni che vogliono cambiare e stanno cambiando. Subito dopo dicono qui c'è vita, ricordatelo, quindi loro mandano sempre dei messaggi positivi di, mm, di, di, di armonia e ci tranquillizzano un po' anche se eh, non capiamo bene queste, questi avvistamenti. Loro ci tranquillizzano, state tranquilli che qui c'è vita, quindi dall'altra parte si vive, non vi preoccupate di quello che state vedendo. E dopo un'energia dice pagheremo qui, ognuno è diverso, quindi ogni persona li pagherà per i propri danni che ha causato magari in questa terra o comunque sia pagherà è una parola un po' metaforica nel senso che dovrà comprendere dall'altra parte i vari errori che ha fatto. Poi dicono sarete voi contattati quindi se noi andiamo a calcolare un po' tutti gli avvistamenti di massa che stanno succedendo e questa frase sarete voi contattati ci fa pensare ancora di più e ci dà la conferma ancora di più che qualche meccanismo cosmico è in atto ed è in movimento l'ultimo messaggio ve lo anticipo io chiederò se ci saranno perché avevo la percezione in quel momento appunto di, di quest'aria fresca, avevo la percezione che ci fossero dei bambini tutti attorno a me, eh, ma un qualcosa di nuovo, ecco la, la parola che mi, mi, stava girando intorno in quel momento, un qualcosa di fresco e di nuovo. Chiedo se per l'appunto ci sono delle anime pronte a reincarnarsi. La risposta è stata è giusto. Ho la percezione che ci siano dei bimbi e ho quest'aria fresca che mi sta quasi accarezzando qualcosa di molto molto leggero eh, ho la percezione che queste anime fresche di bimbi siano pronte per incarnarsi nella terra, è giusto?